B. B. Non. Oui. سلاح هنا سلاح هنا احضروا موت اول واحد عزبي ايه بيبي سقطت ال spike في B. آخر لاعب باقي الرؤية لا أريد القضاء عليك يا سيج لكن يجب علي ذلك чего он нас мутит? زرعت السبايك آخر لاعب باق حذارني الآن من المشاعين got the تبقى عدو واحد أعيد تلقيم ولا هذا طريقي آه. أعيد التلقيم احذروا سلب البصر سقطت السبايك في بي عدو واحد انتهى المزاح سأقضي عليك هذا جنون كأننا نفعل هذا منذ الأزل أي شاركني أحد؟ أنا فقط؟ right, Omen. Omen, door in your right. The door in your right, man. تبقى عدو واحد سقطت السبايك في A تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان كلما كبر الهدف كان سلاح هنا لنتسابق إلى مواقع السبايك أعيد تلقيم حسب عدو في ايه رصد عدو في ايه سقطت المعالجة سلاح هنا زرعت السبايك Wheelchair ulta. آخر لاعب باق عذرا أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها أحتاج إمدادا شكرا سقطت لسبايك في B. هنا احذروا تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في بي رجعت لسبايك آخر لاعب باق تذكروا ابتعدوا عن النيران إنها نصيحة قلبي كلب سقطت ال spike nice. تبقى عدو واحد nice nice. ابتعد اقترح سقط الهدف تبقى عدو واحد ستبدأ المطاردة توقعت مقاومة أكبر آخر جولة في الشوط coming irritated. تبقت ثلاثون ثانية عدو واحد سقطت السبايك في اي آخر لاعب باق تبديل الجبهات كم هذا ممتع فلنستمر أعيد التلقين لا توجد شحنات Because of you, man. ال spike هنا تم نشر الساتر سقطت السبايك في بي أشلاؤهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية في السهولة عودتي يا عمام أعيد تلقيم أعيد تلقيم متحركة ظلال متحركة لا مجال للهرب لدينا تبقى عدو واحد سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية أداء رائع تريدونني جادا؟ لكم هذا الذاكر حصلت على السبايك نعماء أعيد التلقيم سقطت ال spike بإيدي هناك احضروا هنا لقد فجرتكم هناك هناك ابتعدوا عن طريقي آخر لاعب باق سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد السبايك بحوزتي تبقت ثلاثون ثانية ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ أحتاج هذا واحد نحتاج علاجا أحدهم في B ماذا ال spike لدينا سقطت ال spike في بي اسلك البصر ال spike سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق عدو واحد سأنال من أفضل شخصية لديهم لنقم الخطر هنا يا أختي آه عليكم الهرب وسأقتل للدفاع عنه سلاح هنا سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق تمكنت من العدو أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ يا الله هنا أعيد التلقيم países. فهمت عذارني الان نجحت طلع موجود شحنات موجودة مكابح <laughs> لا أثر لها هناك أعيد تلقيم آه، عليكم الهرب ابتعدوا عن طريقي أعيد تلقيم المتفجر spike لدينا سقطت ال spike في B. إلى اللقاء آخر لاعب باق المزاح سأقضي عليك behind on mid behind on mid behind فينيكس نتحمل ال spike لدينا سقطت ال spike في A آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية واحد منا على الأقل سيكون خلفهم take the spike jet. المتحركة تم نشر الساتر انظروا كيف هناك تبقى عدو واحد هناك أنت ستتغلب علي أنا؟ نقطة الفوز فلنجهز عليهم حتى آخر نفس السبايك هناك Please give me spike. احذروا هنا ابقوا آمنين ظلال متحركة تم نشر الساتر أسلب البصر يموت حلفائي قتلت المهندسة Behind you, ثانية أعيد التلقيم هنا تبقى عدو واحد آخر لاعب باق سقطت السبايك في A نايس نايس